असलकुम फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे सो वीवर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओजगे आगस तुर्की की मशहूर एक्टर हैं इनके बहुत से ड्रामे उर्दू में भी डब हैं वीवर्स इनको पाकिस्तान इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत से लोग पसंद करते हैं और इनके न्यू प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वीवर्स कुछ टाइम पहले ओजगे आगस एक ड्रामे में काम कर रही थी जिस ड्रामे का नाम था बाबा इस ड्रामे का इंग्लिश मदर्स नेम था फादर इस ड्रामे में वो बुशरा का किरदार अदा कर रही थी सो वीवर्स उस ड्रामे की कुछ टाइम पहले फाइनल एपिसोड आ चुकी है और अब ऑडियंस को इस बात का बेताबी से इंतज़ार था कि वह ओज के आगिस को किस न्यू प्रोजेक्ट में देख पाएंगे सो वीवर्स ओज के आगिस ने एक न्यू मूवी साइन कर दी है वो इस मूवी में जैनर तोपजू के साथ काम करेंगी वीवर्स जैनर तोपजू का भी एक ड्रामा उर्दू में डब अवेलेबल है वीवर्स उस ड्रामे का नाम है दूबिनी दो बिनी का इंग्लिश नेम है हेयर मी मी वीवर्स वो ड्रामा इंग्लिश सब के साथ और उर्दू डब में यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप लोग वो ड्रामा देख सकते हैं वीवर्स उस मूवी में ओजगे आगस दिलिक का किरदार अदा करेंगी और जैना तोबचू जमील का किरदार अदा करेंगे सो so, वीवर्स आप लोग ओजले आगे को एक और न्यू मूवी में देख पाएंगे वीवर्स ये मूवी चंद दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ये मूवी कुछ दिनों बाद ऑन ईयर हो जाएगी सो so, वीवर्स आप लोग ओजले आगे को एक और न्यू प्रोजेक्ट में देखने के लिए एक्साइटेड हैं ये मुझे कॉमेंट में बताना ना भूलें वीवर्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की ओजगिया आगज द मेजी और डिफरेंट टाइप की सेलिब्रिटीज़ इसके अलावा पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड वो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि इस पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और फ्यूचर में भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी खुदा हाफिज़